Thank you. Olha, eu inaugurei isso aqui ano 2000, né? Dia do ano novo foi inaugurado isso aqui. Só avisemos a vizinhança aí, veio um, veio outro, mais amigos e, e daí começou aos pouquinhos. Fazemos torneio de pesca de empresas, torneios nossos que nós patrocinamos, patrocinamos e fazemos. Até esse tempo veio uns, uns caras lá de São Paulo, eles vieram participar do circuito do, das araucárias. Daí eles deixaram os carros deles tudo aqui, daí levaram as bicicletas e ficaram assim uns três dias fora. Esses são os primeiros, os primeiros bicicleteiros que apareceram é, aí, né? Voltaram, é, tá, os carros ficaram aqui, daí voltaram, só que não lembro o, est o, estado de São Paulo que era, né? É uma cidade do interior de São Paulo. Eles gostaram muito, agradeceram muito, daí a gente é, ficar de olho no carro deles e foi bem gratificante pra gente. Legal.